आई हर में ये गोरी कुछ कोई ले रहो कि ना कौन यार से प्यार का हर तुमर ले रहो कि ना पियावा के कसम साचा बोला रानी पिया महके कसम साँच बोला रानी हम कुमारे में गलती तो कैले बाड़ी बाकी एक बेरा बाकी एक बेरा गंगा ने हईले बाटे बाकी एक बेरा गंगा ने हईले बाड़े